Этот кипстар – залог того, что ДРФ остается в регионе. Нам не дадут собачек, нам не дадут кошек. Это важный таймер. Мне нужны будут активные попугаи. Мне нужно будет рыбок. Да, это поможет нам в войне. Рыбок можно не кормить. Они все равно хотят вас убить. Всем спасибо. Увидимся завтра.